Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. И сегодня мы расскажем вам про универсальную кобуру Дельта с клапаном. Помимо того, что данная кобура полностью универсальна и подойдет как на небольшие пистолеты, например, пистолет Макарова, так и на достаточно крупные пистолеты, например, Глок с фонарем. Она имеет клапан, который практически полностью защищает ваш пистолет от грязи. Изнутри кобура имеет регулировку по длине, а спереди дополнительно прошита стропой, которая защищает от истирания мушкой или целиком. Помимо регулировки по длине, пистолет также фиксируется тремя лепестками с липучкой а сверху закрывается клапаном на бесшумной пряжке. Основное преимущество данной пряжки – это очень тихое открывание. Многие считают, что ее очень тяжело закрыть одной рукой. Но это не так, стоит просто немножко потренироваться. Данные кабуры в различных расцветках, а также другое снаряжение вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя, не болейте и до новых встреч на нашем канале.